देख जी भाई मैं शेख क्या मैं शेख के तो आदन मिटा दा तो संदेश उसी बाथरूम पढ़ा के मकान पढ़ा के मगर दे देनी पढ़ा के कुछ अच्छा आदन मेडे आदन इन्हन कह दिया इन नीच क्या एक कह दिया इन नीच एनी नस्ल कुछ क्यों कह शेख शौक असी स्कूल के गछे दा पैसे ना असी गवर्नमेंट को मदद नहीं कर दी तो फिर असी मजबूर हैं निकी उम्री बीच اہن حظ مےٚ چھِ سَتھ کورِ ییٚکیٛاہ وٕنکٮ۪نَس چھِ کینٛہہ بَچہِ بیکار کینٛہہ یا چھِ ییٚتہِ آنٛگَن واڑی نہ چھِ کینٛہہ تہٕ أکیٛاہ چھِ بِچٲرۍ بَچہِ دَرپٕدار کٕہٕنۍ پرٕژھان أسۍ چھِ سیٖپَر أسۍ چھِ دُنیُک کَچَر تُلان مَلوٕ تُلان سارنٕے دُنیا پَردٕ کَران اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ پَردَے گورمٮ۪نٛٹ کَران أسۍ حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ اَسہِ حظ گوٚو ژَتجی کَم سے کَم اَسہِ حظ گوٚو ہَتھ ہَتھ پیٚٹھی ؤری ییٚتہِ اَسہِ نہ حظ پرٕٛژھ نہٕ آز تانۍ کانٛہہ کۭتیٛاہ ڈی سی آے کٲنٛسہِ نہ حظ پرٕٛژھ نہٕ اَسہِ سٲری اَفسَر حظ یِتھَے پٲٹھۍ ژوٗرٕے अच्छा नो हुकूमत बन ये मे सान बचन देखभाल कर कोर मट सोरे गरीब बस्ती यो वोट वज वोट गोटे गोटे शेखन वोट मगर अस शेखन कहीं पे लीडर वीडर पुसान अगर हमको फिर पाकिस्तान भेजो इस गवर्नमेंट को हम बोलते चैलेंज कर कर कि पाकिस्तान में जो हम लोगों का अगर जगह नहीं दे सकते हो यहाँ ये सब रोड मार्च है यहाँ हमारा कोई इतना मुसीबत है कोई बात ही नहीं ये हमारी नारिया आर एम को गए इसको भी बोल दिया हम लोग शेख हैं सर लेकिन हम नीच मानते हैं लोग क्यों सर हम लोग शेख है शेख भी कोई इंसान है ये है मन नहीं है दुनिया की गंद उठाते हैं नापाकी उठाते हैं सी पर जो भी हमारे बस्ती में नूरबाग में है हमारे खुजबाग में है हम कम से कम ढाई सौ तीन सौ आदमी म्यूनसिपल टीम है लेकिन सर वहाँ भी हमारे को ये नीच कौम से देखते हैं बस बैठे होते हैं यहाँ पे दिन भर सिगरेट पीते हैं गाने गाते हैं और क्या शाम को उठते हैं निकलते हैं सोते हैं मेरे मुंह न लगो मैं दीवाना मेरे मुंह न लगो <laughs>